بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا تغيير زيت الجير الاوتوماتيك نجيب من هذه ثلاثة هاي الدبة الاي سي ديكو ونجيب مصب ونجيب تفلون وهذا اللقمة رقم 17 وهذا المفك مع شباب قبل كل شيء نجي نفتح الحار والبارد نفصلهم عن خارج البطارية هاي السيارة الانترا 2011 محركة 1600 ننزل جوا حتى نفتح التانكي مالت الزيت مالت الجير الاوتوماتيك اللي هو نجيب هاي اللقمه اللي 17 ونفتح شباب بعد ما فرض ضربنا هذا تفلون حتى ما يسرب نجي نربط أول ما يقفل عندك عوفه بعد لا تضغط عليه حتى ما ينسحق السن راح آه، نفرغ الدبات الثلاثة ونفحص عن طريق القطرة اللي موجودة فوق أسواركم إياها اللي هي هاي ماشي والتفريغ من نفس المكان راح يصير هاي الدبه الثانيه فرغناها نفحص بالقطره بعد ما درنا هذه الدبه وهاي الدبه درنا دبتين لحد الان هسه نفحص بالقطره هاي القطره عندنا تمام تقرا ماشي الهيدروليك ياخذ دبتين وسلامتكم مع السلامه